ሰዎች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት Blender ን እንዴት download ማድረግና መጠቀም እንደምንችል ነው። በመጀመሪያም browser ኣችን ላይ የሚገኝ ማንኛውንም አይነት browser በመክፈት ጉግል ላይ በመሄድ Blender dot org ብለን search እናደርጋለን። search ካደረግን በኋላ ከሚመጡልን ዝርዝሮች ውስጥ Blender dot org የሚለውን ይሄኛውን ምርጫ በመምረጥ ወደዚህ official website እንገባለን። ይሄ የብሌንደር ዳት ኦርግ ኦፊሻል ዌብሳይቱ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስለ Blender የተለያዩ ዜናዎች፣ Blender አሁን የደረሰበትን ደረጃ ያሉትን feature ኦች እንዳለ ሁሉንም ነገር አካቶ የያዘ website ነው። በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት Blender የተለያዩ የ 2D ስራዎችን የስሪዲ አኒሜሽን እና rigging ኦችን፣ የስፔሻል ኢፌክቶችን ወይም VFX የምንለውን እና modeling እና script እና UV የምንለውን ወይም እዚህ ጋር texturing ነገር ነው። ይህን ሁሉ ጨምሮ አካቶ የያዘ production standard የሆነ ሶፍትዌር ለመሆን በቅቷል። እና ይህንን download ለማድረግ እዚህ ጋር ከሚመጡልን ምርጫዎች ውስጥ download Blender 2.79 b የሚለውን መምረጥ እንችላለን። አለበለዛ ከጨረስን በኋላ ይህን page ስንጨርስ ከሚመጡልን መጨረሻው አካባቢ ጋር ስንደርስ download Blender 2.79 የሚል አለ። ይህንንም ነክተን ይሄ የምታዩትን Blender dot org slash download የሚል site ውስጥ ይወስደናል። ከዛ በመቀጠል ለ Windows ከሆነ download Blender፣ ለ Mac ከሆነ ለሊኒክስም ከሆነ እዚጋ የተለያዩ ምርጫዎች ይኖሩታል። ስለዚህ እዚጋ ሄደን download Blender የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። thank you for downloading Blender የሚል ይመጣልናል። እናም በዚህ አይነት መልኩ download ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። download ካደረግን በኋላ ቀጥታ setup ኡ ያለበት ቦታ በመሄድ setup እዚህ ጋር ስለሆነ እዚህ ጋር ሄጃለሁ። ብሌንደር ዊንዶስ ኢንስቶለሩ እዚህ ጋር ስላለ ይህንን open አድርጋለሁ። ከዛ next የሚለውን ጫናለው። እዚህ ጋር አይ አክሰፕት ተርምስ ኢን ዘ ላይሰንስ አግሪመንት የሚለውን tick ካረኩ በኋላ next የሚለውን button እጫናለሁ። በመቀጠል next የሚለውን button ከእንደገና በድጋሚ ከተጫንኩ በኋላ እዚህ ጋር ስንደርስ install የሚለውን በመንካት Blender install እንዲያደርግ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ተመልሶ የ Blender setup ኣችን እንደጨረሰ ይሄ wizard ይመጣልናል። ከዛ finish የሚለውን በመንካት እንጨርሳለን። በዚህም Blender ን PC ያችን ላይ ጫንን ማለት ነው። በዚህ መልኩ download ያደረግነውን Blender setup በመጫን Blender ን መጠቀም እንችላለን። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ማሳያችሁ የ Blender ን basics እና በቀላሉ እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል ነው። የመጀመሪያው tutorial Blender ን install ማድረግ ነበር። Blender ን install ካላረጋችሁት account ኤ ውስጥ ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ እሱን tutorial። አሁን ወደ tutorial። እሺ አሁን ይህን tutorial እያያችሁ ከሆነ Blender ን install አድርጋችሁ ከፍታችኋል ማለት ነው። ካልሆነ ቀደሙ tutorial ያለ እንዴት install ማድረግ እንደምችሉ እሱን ሄዳችሁ check ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን Blender ን በቀጥታ እንከፍተዋለን። Blender ን ከፍተነዋል። እዚህ ጋ መጀመሪያ የምታዩት splash screen ትባላለች። ፊት ለፊት የሚያሳያችሁ ስዕል በየ version ኑ ይለዋወጣል እና በ Blender የተሰሩ art ኦችን ነው እዚህ ጋ የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር recent file አለ። በቅርብ ጊዜ የሰሯቸው ፋይሎች ናቸው። እናንተ ጋር probably ባዶ ነው የሚሆነው። የሰራችኋቸው ካለ ቀድማችሁ እዚህ ጋር ታገኟቸዋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኒው ፋይል ክሬድ ለማድረግ ነው። እሱ አሁን አይጠቅመንም። ስለዚህ አሁን ባዶ ቦታ ላይ ሄደን click እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በትልቁ የምታዩት viewport ይባላል። የ Blender ሙሉ almost 90 percent ሰዓታችሁን እዚህ ጋር ነው የምታሳልፉት። ሞዴል ስታደርጉ፣ animate ስታደርጉ እዚህ ጋር ነው የምታሳልፉት። በግራ በኩል ጀምራለሁ። ይሄ እዚህ ጋር የምታየው toolbar ይባላል። toolbar ማለት ያው ከስሙ መረዳት እንደምችሉት መገልገያ እቃዎች <laughs> መገልገያ እቃዎች ማለት ትችላላችሁ። እያንዳንድ ምን እንደሚሰሩ በኋላ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት object mode የሚለው list ነው። የተለያዩ መስሪያ mode ኦች ናቸው። mode መስሪያ እንትኖች ናቸው። ስለነዚህ ሌላ ጊዜ እናያለን። ከነዚህ ውስጥም አሁን ላሳያችሁ የምችለው add ሚለውን ነው። እሱንም በኋላ አሳያችኋለሁ። እቃዎችን add ለማድረግ የሚጠቅሙን ነው። object የሚለው ደግሞ እዚ ጋ በምንሰራበት ጊዜ እቃዎቻችን ወይም ደግሞ እዚህ የምናስገባቸውን ነገሮች በዚህ መቆጣጠር ወይም ደግሞ property ያቸውን የምናስተካክልበት ባህሪያቸውን የምንቆጣጠርበት ነው። ለጊዜው አያስፈልገንም። ወደ ላይ ስንሄድ ፋይል ይላል። ብዙ ሶፍትዌሮች ላይ እንደዚህ ታገኛላችሁ። ሶፍትዌሩን ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ ለማስተካከል፣ save ለማድረግ የተለያየ ነገር ለማድረግ ነው። እዚህ ውስጥ ብገቡ ታያችኋላችሁ። import ምናምን ለአሁን ግን አያስፈልገንም። edit ም እንዲሁ ሶፍትዌሩን ለመቆጣጠር ነው። render የሚለው render ም ሌላ ጊዜ የምናየው ነው። ዊንዶ የዚህኛውን ባህሪ ወይም ደግሞ የእይታችሁ የምታስተካክሉበት ነው። help ያው probably ታውቁታላችሁ። እዚህ ጋር የምታያቸው ደግሞ የ Blender የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩልን ቦታዎች ናቸው። ለምሳሌ አሁን ያለንበት layout ይባላል። የ Blender default ቦታውን default ማለት ሁሉ የምታገኙ ቦታ ነው። modeling ከስሙ መረዳት ትችላላችሁ። ሞዴል የምታደርጉበት ነው። ስካልፕቲንግ ደግሞ ቅርጽ ማውጫ ቅርጽ ማውጣት ማለት ነው። sculpting ለምሳሌ ሀውልት መስራት ከፈለጋችሁ ድንጋይና መጥረብ ያሰቻችሁ ሀውልት ስሩ ብላችሁ እሱ sculpting ይባላል። ወይም ደግሞ መጥረብ በቀላሉ UV editing፣ texture painting፣ shading ሌላ ጊዜ እናያቸዋለን። animating ደግሞ ያው ከስሙ መረዳት ትችላላችሁ። አንድን ነገር በፈለጋችሁት አቅጣጫና መንገድ በራሳችሁ መንገድ የምታንቀሳቅሱበትና የምታንቀሳቅሱበት መንገድ ነው። ሬንደሪንግ ኮምፖስቲንግ ስከፕቲንግ ሌላ ጊዜ ው ኮምፖስቲንግ ማለት ደግሞ ቪዲዮዎቹን ቪዲዮ edit እንደማድረግ ማለት ነው። አሁን ወደ ሌይአውት እንመለሳለን ወይም ደግሞ አሁን አስፈላጊ ለእናንተ ደረጃ አስፈላጊ ወደ ሆነው ቦታ እንመለሳለን። እዚህ ጋር የምታዩት default cube ይባላል። ሁል ጊዜ ስትገቡ የምታገኙት cube ነው። በቆይታ ይሰለቻችኋል። ሁሌ እየ delete አችሁት ነው የሚገቡት። ለማንኛውም default cube ይባላል። አራት ማዕዘን ነው። ሁሌ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ካሜራ ነው። ስለሱ ሌላ ጊዜ ወይም ደግሞ በኋላ እናወራለን። እዚች ጋር በትንሿ የምታዩት አምፖል ነች ወይም ደግሞ light ነው። አሁንም ያስፈልገን አሁን የሚያስፈልገን ይሄን cube በፈለግንበት መንገድ እንዴት እንደምንቆጣጠር አሳያችኋለሁ። ይሄን ማሳያችሁ በ tool bar ያልኳችሁ ነው። እሱንም አንድ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ cube ኡን cube ኡን ለመንካት left click ስነካ left click ማለት በግራ በኩል ወይም ደግሞ ሁሌ የምንጠቀም click ማለት ነው። እሱን ስነካ cube ኡን select ያደርግልናል። select ሲያደርግ እዚህ ጠርዝ ጠርዙ ላይ የቢጫ orange አላቅም ብቻ ቢጫ ጠርዝ ጠርዙ ላይ ቢጫ glow ያደርጋል። ይሄ select እንደደረገ ለማሳወቅ ነው። ለምሳሌ ካሜራችንን select ብናደርገው እንደዚህ ይሆናል። እንዲሁም አምፖላችንን select ብናደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን cube አችንን ነው መቆጣጠር የፈለግነው። cube ኡን select እናደርገዋለን። ከዛ toolbar አችን ጋር እንሂድና ይችኛው የመስቀል ምልክቱ ላይ hover ስታደርጉ ወይም ደግሞ አየር ላይ ስትሆኑ ጽሁፍ ያመጣላችኋል። ምን ይላል? move ይላል። ያው ብዙ ጊዜ Blender ላይ እንትን ከፈለጋችሁ information ያሳያችኋል። hover ስታርጉ አየር ላይ ወደሱ ስትጠጉት ስለሱ information ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት move ይላል። move ማለት ያው ከስሙ መገመት ትችላላችሁ። እሱን እነካዋለን። ልክ በምንነካበት ጊዜ እዚህ ጋር cube አችን ጋር ሶስት የተለያዩ color ኦች ያሉት አቅጣጫ አመጣለን። እንደምታውቁት Blender 3D ሶፍትዌር ነው። 3D ማለት ደግሞ ሶስት dimension ነው። dimension አቅጣጫ ማለት ነው። ሶስት dimension ሶስት አቅጣጫዎች አሉ ማለት ነው። maths ላይ ካወቃችሁት ኤክስ አለ፣ እዛ ዋይ አለ። ኤክስ ዋይ እነሱን አሁን በ 2D ነው የምናውቃቸው ማለት two dimension። እዚህ ጋር ግን ሶስተኛ dimension አለ Z dimension የሚባለው Z dimension ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት አቅጣጫ ነው የምንቆጣጠረው ማለት ነው። ለምሳሌ አረንጓዴው ማለት Y ነው በ Blender ቋንቋ። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አረንጓዴ ማለት Y ነች። ሰማያዊ ማለት Z ነው። ቀይ ማለት ደግሞ X ነው። ስለዚህ አረንጓዴውን ይዘን አረንጓዴ ላይ click አድርገን mouse አችንን ብናንቀሳቅሰው በ Y axis ወይም ደግሞ በአንድ አቅጣጫ ብቻ cube አችንን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንትናችንን mouse አችንን ስንለቀው የለቀቅንበት ቦታ ላይ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ cube አችንም ወደ Y አቅጣጫ move አደረግነው ማለት ነው። እንደምታዩት ኤክስ ደግሞ ቀዩ ደግሞ ኤክስ አቅጣጫ ነው ወይም ኤክስ አክሲስ ነው። ኤክስ አክሲስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ማለት ኤክስ አክሲስ ነው። ቀዩን ይዤ ለማንቀሳቀስ mouse ኤን ለማንቀሳቀስ ብሞክር እንደምታዩት በኤክስ አክሲስ ብቻ ይንቀሳቀሳል። lock ይሆናል። ወደ የትኛውም አቅጣጫ አይንቀሳቀስም። ወደ X ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው። እዛ ልክ mouse ኤን ስለቀው ይቆማል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን X እና Y ን አየን። አንድ አቅጣጫ ቀረን። Z አቅጣጫ ነው። ያው መገመት ትችላላችሁ። እሱን ይዤ ባንቀሳቅስ Z አቅጣጫ ወይም ደግሞ ወደ ላይ አቅጣጫ cube አችንን ያንቀሳቅስልናል ማለት ነው። አሁን በ toolbar ነው እያንቀሳቀስን ያለ ነው። አሁን ሌላ ፈጠን ያለና ቀላል የሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ። move ለማድረግ ሁልጊዜ እንዳትረሱ G G ማለት grab ማለት ነው። move ለማድረግ የሚጠቅመን keyboard ኣችን ላይ G ን በምነካበት ጊዜ mouse ኣችንን ስናንቀሳቅሰው ከኪዩባ ጋር lock ይሆናል ወይም ደግሞ ሙቭ እያደረግነው ነው ማለት ነው። ግን እንደምታዩት axis የለውም። ስለዚህ axis ለመስጠት በስማቸው ምንም አይነት ነገር ሳነካ keyboard ላይ የፈለግነውን axis እንጽፋለን። ለምሳሌ Z Y X አለ። ኤክስ አክሲስ ብጽፍ ለምሳሌ እንደዚሁ እንዳለ X ብነካ እንደምታዩት በ X axis lock ሆኗል። click ከነካው ያለበት ቦታ ይቆማል። ድጋሚ ደግሞ አለው G ወይም ደግሞ grab ነክተን G ን ነክተን keyboard ኣችን ላይ mouse ኣችንን ስናንቀሳቅሰው move ማድረግ ነው። axis መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ X ነው ቅድም የመረጥነው። አሁን Y ብለን keyboard ኣችን ላይ ብነካ በ Y axis ብቻ lock ይሆናል ማለት ነው። ከዛ left click ከነካን አሁን ያለንበት ቦታ ላይ save ያደርጓል። right click ግን ከነካን ወደ ነበረበት ቦታ ይመልሰዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን right click ስነካ ቅድም ወደ ነው ቦታ ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ G ን ነክታችሁ ካልፈለጋችሁት movement ኡን right click G ን ነክታችሁ አሁን ያለበት ቦታ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ left click ስነኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምናየን G ን ስነካ cube ኣችን እንደሚንቀሳቀስ X ን G ን በነካንበት X ን ስነካ በኤክስ አክሲስ ማንቀሳቀስ እንደምንችል ከዛ click ከነካን እንደሚቀመጥልን G ን ነክተን Y ከነካን በ Y axis እንደሚንቀሳቀስልን G ን ነክተን Z ን ከነካን በዜድ አክሲስ እንደሚንቀሳቀስልን አየን ማለት ነው። አሁን cube ኣችንን በፈለግንበት አቅጣጫ እንዴት ማንቀሳቀስ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ሁለተኛ ማሳያችሁ ደግሞ ድጋሚ toolbar ጋር እንሄድና ሁለተኛውን ሳይሆን ሶስተኛው ወይም ደግሞ scale ይባላል። scale ማተለቅ ወይም ማሳነስ የሚለውን ነው። እዚህኛው ላይ እንመለስበታለን። እንደምታዩት እንደ ቅድሙ አምጥቶልናል። ከቅድሙ የተለየ ነገር አይመስልም። ግን አሁን የምናደርገው scale ነው የምናደርገው ወይም ደግሞ ማተለቅ ማሳነስ ነው የምናደርገው። በመጀመሪያ ወደ axis ኦቹ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር ትልቁ ነጭ ክብ አለ። እሱ ጋር ገብተን axis ኦቹን ሳነካ click አድርገን ወደ mouse ኣችንን ብንስበው ወይም ደግሞ ወደ እዚህ ጋር የምታዩት ቢጫ ነጥብ አለች። ወደ እሱ ብናስጠጋው እያነሰና እየተለቀ ይሄዳል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ mouse ኣችሁን ስለቁት ይቆማል የፈለጋችሁበት ቦታ ወይም ደግሞ ወይም ደግሞ right click እዛው mouse ኣችሁን ሳለቁ right click ስነኩ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን scale ማድረግ ችለናል ማለት ነው። በአንድ አቅጣጫ scale ብናደረግ እስቲ ምን እንደሚፈጠር እኔ ለምሳሌ ይቺ ቀዩን axis ይዤ ወይም ደግሞ ቀይ ማለት ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ አክሲስን ይዤ ብጎትተው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ይረዝማል ማለት ነው። ወይም ደግሞ scale ኡ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው የሚሰራው ይተልቃል በአንድ አቅጣጫ ብቻ ማለት ነው። ሰማያዊ ደግሞ Z አቅጣጫ ነው። Z ማለት ወደ ላይ ነው። ስቲን ሞክረው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ይሰራል ማለት ነው። ዋይም እነዚሁ እንደምታዩት ነው። በሌላ አቅጣጫ በ Y አቅጣጫ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን cube ኣችንን እንዴት scale እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ። ቅድም move ስናደርግ keyboard ኣችን ላይ shortcut አሳይቻችሁ ነበር G ብለን move ማድረግ እንደምችል። አሁን ደግሞ ለ scale S ነው። መቼም ይሄ የምትረሱት አይመስለኝም። scale S በቃሉ መጀመሪያ ነው S። cube ኣችሁ select እንደሆነ S ን ከነካችሁ cube ኣችሁ scale ላይ lock ይሆናል። ከዛ mouse ኣችሁን ብታንቀሳቅሱት scale ያደርጋል ማለት ነው። ምንም click ምናምን ሳነኩ S ን ብቻ ነግታችሁ mouse ኣችሁን ስታንቀሳቀሱት scale ማድረግ ወይም ደግሞ down scale ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከፈለጋችሁ እንደዛው እንዲቀር click ስነኩ እዛው ይቀራል፣ ወይም ደግሞ right click ከነካችሁ ይመለሳል ማለት ነው። ለምሳሌ scale እያርኩ ይሄን አልፈለግኩትም፣ right click ስነካ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። በዛው ደግሞ scale እንደነካን አቅጣጫ ወይም ደግሞ axis ብንነካለት ለምሳሌ ወደ ኤክስ አክሲስ ሊሆን ይችላል። keyboard ኣችን ላይ X በምንነካበት ጊዜ ቅድም እንዳያችሁት በኤክስ አክሲስ ብቻ scale ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁ Y ን ብነካ Y axis ይሆናል። ዜድን ብነካ ዜድ አክሲስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን scale እንዴት እንደምናደረግ አይተናል። move እንዴት እንደምናደረግ አይተናል። አንድ የቀረናለ እሱም rotate ይባላል። rotation ላይ ከቅድሙ ለየት ያለ ነገር ያመጣላቸዋል። ግን ተመሳሳይ ነው ስራቸው ለምሳሌ ቀዩን ከነካው ቀዩን ይዤ ካሽከረከርኩት ኤክስ አክሲስን እንደ pole ወይም ደግሞ እንደ pivot አድርጎልን ማሽከርከር እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በኤክስ አክሲስ ብቻ ነው የሚያሽከረክርልን። Y ን ከነካንም በ Y axis ብቻ ነው የሚያሽከረክርልን። አልሽከረከር ካላችሁ ወይም ደግሞ stuck ከሆናችሁ ቀዩ ቢጫዋን ነጥብ በእሷ ዙሪያ ነው የምትሽከረከሩት። ቢጫዋ ነጥብ ማለት እዚች ጋር የምታዩት በእሷ ዙሪያ ነው የምትሽከረከሩ። ለምሳሌ ዜድ አክሲስ ሊሆን ይችላል። Z ን እሷን ስሽከረከራት በዜድ አክሲስ ያሽከረክርልኛል ማለት ነው። ያው እንደ ቅድም እንዳያችሁ ነጩን ብነኩት ደግሞ እናንተ ባላችሁ አቅጣጫ በኩል ነው የሚያዞረው ምንም axis ሳይጠቀም። እሱ ግን ተመራጭ መንገድ አይደለም። እሺ አሁን rotate move እና scale ላይ እንዳሳየችሁ ለ rotation shortcut አለው። keyboard ኣችን ላይ R በምንነካበት ጊዜ ቅድም እንዳያችሁት lock ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም almost ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። right click ስነካ ይመልሳል። left click ስነካ ደግሞ ወዳለበት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እሺ አሁን ሶስቱ መሰረታዊ የማንቀሳቀስና እቃችንን የመቆጣጠር መንገዶች አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ እቃ በራሳችን ወይም ደግሞ object በራሳችን እንዴት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ከነዚህ toolbar ጋር እንሂድና box select የሚለውን እነካዋለን። እሱ ነው default መሆን ያለበት። ሁል ጊዜ ስትሰሩ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። ወደዚህ መመለስ አለባችሁ። እሺ በመጀመሪያ box ኣችን select እንደሆነ መደለት ከፈለግን X keyboard ኣችን ላይ X ን ስነካ ቅድም ለ axis ነበር፣ ግን አሁን ምንም አይነት move እያደረግን rotate እያደረግን ስላልሆነ X ን ከነካን delete የሚል ያመጣልናል። delete አድርጎ እርግጠኛ ነህ የሁሉ ለፍተህበት ምናምን ይላል ብሌንደር አያገባኝም። delete ትሉታላችሁ። ስለዚህ አሁን ምንም የለንም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ object ለማስገባት add የሚለውን አለ ብያችኋለሁ። ግን ሌላ shortcut ላሳያችሁ። ሁል ጊዜ እዚህ ጋር እየሄዳችሁ add ከምትሉ keyboard ኣችሁ ላይ shift ን እንደነካችሁ A ን ብነኩ ትንሽ ዊንዶ ነገር ያመጣላችኋል እንደ option ነገር ነው። ስማም ብዛቱ ምናምን ነገር በቃ ራስ ምታት የሚያመጣ ይመስላል፣ ግን እመኑ ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም። ሁሌ የምንጠቀመው mesh የሚለውን ነው። ከላይም እንደምታዩት ምንም click ማድረግ አይጠበቅብንም። mouse ኣችን hover ስናደርግ ያመጣልናል። ከዛ ከዚህ window ሳንወጣ ቀስ ብለን ወደ ጎን እንሄዳለን። እዛ እዚህ ጋር list ኦች አሉ። በብዛት almost ዘጠና percent ሰው ይሄኛውን ነው እነዚህ ነው የሚጠቀመው። እንደምታዩ plane ማለት ጠፍጣፋ ነው። cube ደግሞ ቅድም እንዳያችሁት ነው። እነዚህ የተለያዩ object ኦች አሉ። አሁን የፈለግነው cube ነው። cube ላይ click እናደርጋለን። የይ ኪዩብ አስገባን። እንኳን ደስ አለን። ቅድም የደለትናትን cube አስገባናት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መደለት ችላችኋል። object ም እንደምታስገቡ አይታችኋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ይህን ያለንን object በፈለግነው አቅጣጫ ራሳችን ሳናንቀሳቀሰው እሱን እኛ እየዞርን ማየት መቻል አለብን። ምክንያቱም የምንሰራውን ስራ በደንብ አድርገን ማወቅና ማየት ይኖርብናል። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ pan ነው። pan ማለት እየተሽከረከር ማየት እንደማለት ነው። ይሄን ለማድረግ የ mouse ካለን ባይዘዌ uh, ማውዝ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። mouse uh, ከሌላችሁ ብገዙ በጣም ይመረጣል። ካልሆነ ለእናንተ mouse ለሌላችሁ ሰዎችም ማሳያችኋለሁ። uh, አሁን mouse ላላችሁ ሰዎች middle mouse button የምትባለው ወይም ደግሞ ሁለቱ ከ click ና ከ right click ና ከ left click መሀል ላይ ያለችዋን ክሊክ ነው የምናደርጋት። ስክሮል አይደለም ወርታቸውን ላይ ያለ የምናደርጋት ክሊክ ስና አድርገን እንይዛታለን። ከዛ ማውዛችንን ስናንቀሳቅሰው መዞር እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደታች ወደ ላይ እያል ማየት እንችላለን። በደንብ ተለማመዱበት፣ ሞክሩት። ስለዚህ ስለቁት ይቆማል። እንደያዛችሁት መዞርና በፈለጋችሁበት አቅጣጫ ማየት ትችላላችሁ። በደንብ ሞክሩት። አሁን ደግሞ zoom እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። Probably ሞክራችሁታል ወይም ደግሞ ገምታችሁታል። አሁን የነካነውን button ኑን scroll up እና scroll down እናደርጋለን። አሁን ፕረስ ነበር ያደረግነው። አሁን ደግሞ ማንሸራተት ወይም ደግሞ ማንከባለል የ middle mouse button ን ከዛሬ ወዲህ middle mouse button ነው የምለው መሀል ላይ የ mouse ኣችሁ መሀል ያለችዋን ማለት ነው። scroll up እና scroll down ስታደርጉ zoom ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር አየን፣ መሽከርከር፣ pan ማድረግ እና zoom ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፈለግንበት መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። mouse ለሌላችሁ ሰዎች ደግሞ እዚች ጋር ቅድም ያሳየኋችሁ axis ያያችሁበትን click ታደርጋላችሁ። እዛ mouse ኣችሁን ስታንቀሳቅሱት ወይም ደግሞ mouse ኣችሁን ስታንቀሳቅሱት እነዚህ ይሽከረከራል ማለት ነው። click ኡን ስለቁት ይቆማል። ቺንስታ ሽከረክሯት ይሽከረከራል ማለት ነው። zoom ደግሞ ለማድረግ mouse የሌላችሁ ሰዎች actually mouse ያላችሁም ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ። zoom ለማድረግ ደግሞ እቺን ይዛችሁ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ወይ ተኮላተፍኩ፣ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ስታደርጉት zoom ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ edit mode የሚባለው ነው። ወይም ደግሞ ይሄኛውን cube ውጭውን ሳይሆን ውስጡን በደንብ አድርገን መቆጣጠር እንዴት እንደምንችል ነው። ለምሳሌ በአንድ side ብቻ ማስረዘም በአንድ side ጠርዙን ብቻ ማሳነስ ከፈለግን ወይም ደግሞ በአጠቃላይ cube ኡን የራሳችን አድርገን እንደፈለግንበት መንገድ መጠቀም እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ብሌንደር ላይ በጣም ዋነኛውና ወሳኝ የሆነው part ነው። edit mode ይባላል። ቅድም እዚህ ጋር object mode ላይ አሳይቻችሁ ነበር። እሱን ተጭናችሁት edit mode ምትለዋን ብትነኩት ኪቡ እዚ ጋ የተለያዩ toolbar ኦች ይመጡላችኋል። ኪቡም ነጠብጣብ ወደሚመስል ነገር እንደተቀየረ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እየተሽከረከራችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን እዚ ጋ የምታዩት cube ኡን የውስጥ አካሉን ማለት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደፈለግን በራሳችን መንገድ አድርገን እንድንቆጣጠርበት የሚያስችለን ቦታ ነው። ይሄ edit mode ይባላል። ለምሳሌ ቅድም cube select ስናደርግ ሙሉ cube ኡን ነበር select ስናደርግ የነበረው። አሁን ግን የምናደርገው እያንዳንዱን የተሰራበትን ነጥብ select ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ነጥብ አድርጌ ቅድም እንዳያችሁት G ወይም ደግሞ move ባረገው ተመልከቱ ምን እንደሚፈጠር አንዷን ጠርዝ ብቻ ነው move የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ click ካልነው ስለሚዛው ስለሚሆንብን right click እነካለን። ወይም ደግሞ ተሳስታችሁ እዛው ለቀረባችሁ ሰዎች control Z ስትነኩ ወይም ደግሞ undo ነው የሚባለው። ይሄ ብዙ ሶፍትዌሮች ላይ አለ። control Z ስትነኩ ይመለስላችኋል ማለት ነው። control Z ስትነኩ ወደ ነበራችሁበት ወይም ደግሞ አንድ step ወደ ኋላ ይመለስላችኋል። ለምሳሌ G ብዬ እዚህ ጋር አረኩት፣ ሌላ select አረኩ፣ G ብዬ እዚህ ጋር አረኩት፣ የማይሆን ነገር ተፈጠረ። መመለስ ከፈለኩ control Z ነካለው። ከዛ አሁንም መመለስ ፈልጋለሁ control Z። ኦ አሁንም መመለስ ፈልጋለሁ control Z። ወደ ነበርኩበት ተመለስ ማለት ነው። ስለዚህ እምቢ ያላችሁ ነገር መሀል ላይ ማይሆን ነገር ሰርታችሁ ከሆነ control Z ብትሉ ይመለስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ edit mode ይባላል። አሁን select እያደረግን ነው ቨርቴስ ይባላል ወይም ደግሞ ትንሹ የአንድን ነገር ለመስራት ትንሹ ወይም ደግሞ የመጨረሻው ምን ልበላችሁ በቃ ከዚህ ነገር ነው ተነስተ የምንሰራው ቨርቲሲ ከሚባለው ነገር ከሱ ቀጥሎ ያለው line ነው። ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለው ይችኛዋ line እሷን select ማድረግ ከፈለግን ለምንድነው select ማያደርግልን? አሁን vertex mode ላይ ስላለ ነው። vertex ማለት ነጥብ ማለት ነው፣ እንዳትረሱ ነጥብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና እዚ ጋር የምታዩት vertex ወይም ደግሞ vertex select ይላችኋል። ከሱ ቀጥሎ ያለው edge select ይባላል። እሱን ስነከው ከ vertex ቀጥሎ አንድ እቃ ሊሰራበት የሚችለው ሁለተኛው እንትን ነው፣ ሁለተኛው ደረጃ ነው። በምነኩበት ጊዜ select ያደርግልናል። አንድ line ከሁለት vertices ነው ሊሰራ የሚችለው ወይም ደግሞ ከሁለት ቨርቲስ ነው ሊሰራ የሚችለው። ለምሳሌ ቅድም እንዳያቸዋት እዚህ ጋርና እዚህ ነበረች። ስለዚህ አሁን select ስታደረጉ vertex select ማድረግ አችሉም። line ብቻ ነው select ማድረግ የምችሉት ማለት ነው። እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም vertex select አደረግን ነጥቦቹን፣ አሁን ደግሞ line select አደረግን። ለምሳሌ ናይኑን ጂ ብለን move ብናደርገው እንደምታዩት ሙሉ ላይኑን ነው move የሚያደርግልን። ኦ click አልኩት። ስለዚህ control Z ነካለሁ። አሁን line እና vertex አየን። ቀጣዩ face ነው። ከ vertex እና ከ line ቀጥሎ የመጨረሻው face ነው። ከአንድ object ከተለያዩ face ኦች ነው ሊሰራ የሚችለው። ለምሳሌ ይሄ object ከአንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት face ኦች የተሰራ ነው። እነዚህ ስድስት face ኦች ባይኖሩ ይህን cube ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ G ብለን ለማንቀሳቀስ ብንሞክር እዩት የሚፈጠረውን ነገር face ኡን ነው ሙቪ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። right click ነካለው እንዲመለስ። by the way አሁን G ብቻ ነው ያልነው፣ እሱ ሳይሆን scale ም ይሰራል። ለምሳሌ S ብል አንድም face ብቻ scale up ወይም ደግሞ scale down ማድረግ እችላለሁ። ወይም ደግሞ rotate ባረግ አንድም face ብቻ rotate ማድረግ ወይም ደግሞ ማዞር ማሽከርከር እችላለሁ ማለት ነው። ኦ click አልኩ። ስለዚህ undo ወይም ደግሞ control Z ያደርጋለሁ። አሁን እንዴት face ብቻ ወይም ደግሞ ኤጅ ወይም ደግሞ ቨርቲሲ እንዴት select እንደምታደርጉ አሳይቻችኋለሁ። አሁን አሁን ለምሳሌ ይሄኛውና ይሄኛውን select ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄን select አድርገን ይሄኛውን መድገም ከፈለግን shift እንጫናለን። ለምሳሌ ይሄን ነካው፣ ከዛ shift ተጭኜ ይሄን ስነካው ይሄኛው ሳይጠፋ ሌላ ድጋሚ select ያደርግልናል ማለት ነው። ድጋሚም select ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ይችኛዋን select ማድረግ ከፈለኩ shift እንደነካው select አደርጋለሁ። ከፈለኩ ሌላም መጨመር እችላለሁ። ነገር ግን shift ን መልቀቅ የለባችሁም። shift ከተጫና ለቃችሁ ከነካችሁ ለምሳሌ አሁን shift ን ሳልጫን ስነካ ሌሎቹ ይጠፉብኛል ማለት ነው። ያው ብዙ select አድርጋችሁ እንዲከጠፋባችሁ undo ወይም ደግሞ control Z ስትሉ ወደ ነበራችሁበት ይመልሳችኋል። ስለዚህ ባዶ ቦታ ከነካችሁ ደግሞ ሁሉንም unselect deselect ወይም ደግሞ ሁሉንም select አያደርግልንም ማለት ነው። <laughs> ያጠፋችኋል፣ select አያደርግልንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን cube እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ይህን cube ተቆጣጥረን ለምሳሌ አንዱን face select አድርገን ሳይዙ እናሳንሰዋለን። ከዛ ትንሽ ዞር አድርገን ይችኛዋን rotate በ X axis rotate ለውና ወደ X አክሲስ ወይም ደግሞ ኤክስ ነክቺ ትንሽ አዞረዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ያረኩት። አሁን እዚህ ጋር ከ edit mode መውጣት ከፈለግኩ እዚች ጋር መጥቼ object mode አስገብበዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን face select ማድረግ አልችልም፣ ወይም ደግሞ edge select ማድረግ አልችልም ማለት ነው። edit mode ይሄን ይመስላል። እንደፈለጋችሁ cube ኣችሁን ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን object እንደዚህ ነው የምትቆጣጠሩት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ modeling ስትሰሩ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ edit mode ገብታችሁ ነው የምትሰሩት። edit mode ለመግቢያ ቀላል መንገድ አለ። እዚህ ጋር የግድ መሄድ አይጠበቅባችሁም። keyboard ኣችሁ ሌላችሁ በግራ በኩል tab የሚል key አለ። እሱን ብነኩት ቀጥታ ወደ edit mode ይገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ድጋሚ tab ብል ወደ object mode ይገባልናል። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ tutorial basics ኡ ነበር። በጣም አዙጓችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን ቀጣዩ part ላይ ስንገባ interested እንደምትሆኑ ተስፋ አረጋለሁ። ቀጣዩ part የማሳያችሁ ላሊበላን እንዴት ሞዴል እንደምናደርግ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህን ነው ሞዴል የምናደርገው። ስለዚህ ቀጣዩ part ላይ excited እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ባወቃችሁ basics የተለያዩ ነገሮችን ጨምርላችኋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ላሊበላ ነው እዚህ ጋር የምንሰራው። ስለዚህ ቀጣዩ part ላይ እንገናኝ። ይመቻችሁ። hey guys ከ tutorial ኡ ተመልሰናል። በጣም ረጅምና አዛ tutorial እንደነበር አውቃለሁ፣ ግን እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ part two ነበር። የ Blender ን basics አሳይቻችኋለሁ። ምንም አይነት ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ እምቢ ያላችሁ ነገር ካለ comment ላይ ልታስቀምጡልኝ ይችላላችሁ። ወይም ደግሞ የ Telegram account ኤን description ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ምንም አይነት ጥያቄ ልጠይቁ ይችላላችሁ። ፓርት ፍሪ ላይ ላሊበላ እንዴት ሞዴል እንደምታደርገው አሳያችኋለሁ። እኔ እሺ guys ወደ tutorial ኡ ተመልሰናል። አሁን Blender ን ቀጥታ ከመክፈታችን በፊት መጀመሪያ ከጎግል ላይ ሄደን የላሊበላን image ኦች download እናደርጋለን እንደ reference እንዲጠቅሙ ማለት ነው። ጎግል ሄዳችሁ ቀጥታ የላሊበላ image ብላችሁ search ብታደረጉ ብዙ ፎቶዎች ይመጡላችኋል። ከተለያዩ angle የተመረጡ አሪፍ አሪፍ ምትሏቸውን download አድርጓቸውና desktop ኣችሁ ላይ እንደዚህ ያስቀምጧቸው። ካልሆነም በስልካችሁ download አድርጋችሁ ወደ PC ያችሁ ልካችሁ desktop ኣችሁ ላይ እንደዚህ ያስቀምጧቸው። ከዛ tutorial ኡ መከታተል ትችላላችሁ። አሁን Blender ን እንከፍተዋለን። ያው እንደተለመደው በአድሮ ቦታ ላይ ሄደን click እንላለን። አሁን ይህን tutorial እያያችሁ ከሆነ በደንብ መሽከርከር ወይም ደግሞ በሁሉም angle ማየት ትችላላችሁ። ማቅረብ፣ ማራቅ፣ edit mode መግባትና መውጣት ትችላላችሁ። object መ delete አሳይቻችኋለሁ። ከላያችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ የቀደመውን tutorial ሄዳችሁ በደንብ መለማመድ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የምናደርገው ብሌንደራችን ላይ የ reference image ኡን ወይም ደግሞ ቅድም download ያደረግነውን image ለመስራት እንዲረዳን image ኡን እዚህ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው። ባይተዌይ የብሌንደር ዊንዶችን እንደፈለጋችሁ ማስፋት ማጥበብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት tree ይባላል። tree ማለት የ object ኦች አሁን ለምሳሌ አንድ object ስላለን ነው የተለያዩ object ኦች ቢኖሩን እዚህ ጋር ይደረደሩናል። ለምሳሌ አሁን ካሜራ አለን፣ light አለን፣ cube አለን እና እዚህ ጋር ነው list ኣቸውን ነው የሚያስቀምጥልን። እና ለአሁን ስለማያስፈልገን ይሄን ቦታ የ image ማስቀመጫ እናደርገዋለን። እንዴት እንደምናደርገውን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ትንሽ እናስፋት። እዚች ጠርዙ ጋ ሄዳችሁ በቀኝ በኩል click ወይም ደግሞ ፕረስ አድርጋችሁ ትንሽ እንጎትተዋለን። አሁን እያደረገ ያለው ይሄኛውን እያጠበብና እነዚህን ሁለቱን እያሰፋልን ነው። አሁን ደግሞ የምናደርገው ይሄን ቦታ በሰፊው ስለምንፈልገው ይሄ የ modifier ኣችንን ቦታ ወይም ደግሞ የ object ቦታችንን ትንሽ ወደታች ዝቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሱንም ቅድም ወደ ጎን እንዳደረጋችሁት አሁን ደግሞ ወደታች እናደርገዋለን። ትንሽ ዝቅ እናደርገዋለን። ከታች ያሉትም ማድረግ ከፈለጋችሁ scroll up እና down ስታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ማለቴ ታገኟቸዋላችሁ። ወደ ላይ ወደታች ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይህም ቦታ የ tree ውን ቦታ ወደ picture ማስቀመጫ ቦታ እንቀይረዋለን። እሱ እንዴት እንደምንቀይረው አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር drop down የሚመስል button ታገኛላችሁ። ሁለት ናቸው ያሉት። በጥግ በኩል ያለውን ነው የምነኩት። እሱን ስትነኩት list ያመጣላችኋል። እነዚህ list ኦች የብሌንደር እዚህ ጋ ቅድም ያልኳችሁ መስሪያ ቦታዎች ያልኳችሁ ናቸው። እንደነሱ ሆነው የተለያዩ አሉ እና መቀየር ትችላላችሁ። ሁሉንም window ዎች እዚህ ጋ ያለውንም እዚህ ጋ ያለውንም መቀየር ትችላላችሁ። ግን አያስፈልጋችሁም። እዚህ ጋ ያለውን ብቻ ወደ image ማስቀመጫ ነው የምንቀይረው። image editor ሚል ትፈልጋላችሁ። ከዚህ ውስጥ እዚህ ጋ አለ image editor እንለዋለን። እዚህ ጋር ሰፊ space ያመጣልናል። ከላይ እንደምታዩት open እና new ሚላለ open ብትሉት ከፋይላችሁ ሄዳችሁ የላሊበላን image ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ desktop ላይ ነው ያስቀመጥኩት። እንደዚህ ከምታደርጉ ግን ቀላል መንገድ አለ። ሌላ ይሄን እንዘጓለን። ብሌንደራችንን minimize እናደርገው ወይም ደግሞ ዝቅ እናደርገውና ቅድም ያስፈለግን ያስቀመጥንበትን ቦታ እንከፍተዋለን። ለምሳሌ ቅድም desktop ላይ ነው download ያደረግኩት። እንከፍታችኋለን። image ኦቹን እነዚህ ናቸው። አንድ የፈለጋችሁትን ወይም ደግሞ በደንብ ያሳየኛል ብትሉትን image አስገቡ። እንዴት ይዛችሁ drop ወይም ደግሞ drag አድርጋችሁ ብሌንደር ላይ ብትለቁት ያስገባላችኋል ማለት ነው። መቀየር ትችላላችሁ በየትኛውም ሰዓት። በምንሰራበት ጊዜ መሀል መሀል ላይ እንቀይራለን ወይም ደግሞ ከላይና ከታች መስራት ሲያስፈልገን እንቀይራለን ማለት ነው። አሁን ለጊዜው የሚያስፈልገን ይሄኛው አሪፍ ይመስላል። minimize እናደርገዋለን በኋላ መቀየር ስለምንፈልግ። አሁን ብሌንደራችን maximize እናደርገውና ስራችን እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በቀኛችን በኩል reference image አለን። ይህን እያየን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ የምንሰራው ስራ ምን እንደሚመስል ከዚህ ጋር ማመሳሰል እንችላለን ማለት ነው። ሁልጊዜ ሞዴል ስታደርጉ ይሄ ምክር ነው። ሁልጊዜ ሞዴል ስታደርጉ ሁሌ ሁልጊዜ reference image ያስፈልጋቸዋል። ጎግል ሄዳችሁ search አድርጉት። ታገኛላችሁ። ሁልጊዜ የሪፈረንስ ኢሜጅ መቼስ የራሳችሁ ነገር create ካላደርጋችሁ በስተቀር already reference image ያስፈልጋችኋል። እሺ አሁን ወደ ላሊበላ modeling እንገባለን። መጀመሪያ የምንሰራው cross ኡን ነው ወይም ደግሞ መስቀሉን ነው የምንሰራው። መጀመሪያ እሱን ለመስራት edit mode እንገባለን። መጀመሪያ እዚ ጋ ሄደን edit mode ወይም ደግሞ PC ያችን ላይ በግራ በኩል ታብ የሚላለ ከኪው ቀጥሎ ነው መሰለኝ። እናንተ PC ላይ ከተለየ አላቅም tab የሚለውን ስትነኩት edit mode ይከታችኋል። ከዚህ በፊት tutorial ላይ አሳይቻችኋለሁ። ከዛ አሁን የምናደርገው face ኦቹን ወጣ ወጣ ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ አራት face ነው የሚያስፈልገን። አንድ ሁለት አሁን ፌስ ሴሌክት ላይ ስላልሆነ እዚህ ሄደን ፌስ ሴሌክት እናደርገዋለን። አሁን የምናደርገው extrude ይባላል። extrude ማለት ከአንድ face ላይ ሌላ አንድ ተጨማሪ face መጎተት እንደማለት ነው። ምን እንደሆነ አሁን አሳያችኋለሁ። አሁን የምናደርገው በአራቱም side face ኦች እንጎትታለን። extrude ለማድረግ እዚህ ጋር መታችሁ ይችኛዋን ብትነኳት extrude ያመጣላችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ። ግን ሌላ ቀለል ያለ መንገድ ላሳያችሁ። ይሄን ለመመለስ control Z Z ላለው select box ላይ ሄጂ click አደርጋለሁ። ሁሌ ወደዚህ ነገር ተመለሱ ብያችኋለሁ ባለፈው tutorial ላይ። ከዛ የምናደርገው face ኡን select እናደርግና E e፣ ኪቦርዳችን ላይ E e በምነካበት ጊዜ extrude ያመጣልናል። Eን ስነካ keyboard ማውዛችን ላይ lock ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩ ብናንቀሳቀስ እዚ የፈለግንበት ቦታ ላይ click ብናደርግ እዛው ይቆማል ማለት ነው። ግን አሁን ሁሉም ኤጆች ሁሉም side ኦች እኩል እንዲሆኑ ስለምንፈልግ E በነካንበት ምንም click ነው ሳንነካ ቁጥር እንጽፋለን ማለት ነው። አንድ ነጥብ አምስት ብላችሁ ጽፋችሁ click ብታደርጉ በአንድ ሜትር ከ አንድ ከሀምሳ extrude አደረገልን ማለት ነው። by the way ብሌንደር ላይ ምንም አይነት እንትን ስታደረጉ scale ስጠቀሙ rotation እና move ስታደረጉ ቁጥር ብጽፉ ለምሳሌ G ብዬ ቁጥር ብጽፍ በጻፍኩት unit ወይም ደግሞ ሜትር ያርቅልናል ማለት ነው። ብሌንደር ላይ እዚች ጋር የምታዩት አንዷ cube አንድ ሜትር በአንድ ሜትር ነች። ስለዚህ አሁን ያደረግነው አንድ ከግማሽ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ ነው አንድ ከግማሽ ነው extrude ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ በ unit መስራት አለብን ሁል ጊዜ ማለት ነው። እሺ አሁን አንደኛውን side ሰራ ማለት ነው። ሁለተኛውን side ለመስራት select እናደርገዋለን። ድጋሚ extrude ነው የምናደርገው። extrude ለማድረግ ኪቦርዳችን ላይ E ብያቸዋለሁ። E እንደነካን አንድ ነጥብ አምስት አስራ አምስት አይደለም አንድ ነጥብ አምስት አስራ አምስት ካላችሁ በጣም ይረዝምባችኋል። control Z ብላችሁ ተመልሳችሁ ከኛ እኩል መሆን ትችላላችሁ። አስራ አምስት ተሳስታችሁ ላላችሁ አሁን በዚህኛውም side እንመጣና extrude E ኪቦርዳችን ላይ ከዛ አንድ ነጥብ አምስት እነካለን። click አንድ የቀረን face አለ እሱን select እናደርጋለን። E እነካለን። አንድ ነጥብ አምስት እዛ እንደምታዩት የመስቀሉን ቅርጽ ሰራ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን በመቀጠል ርዝመቱን እናስተካክለዋለን። ምክንያቱም ላሊበላ እዚጋ እንደምታዩት ትንሽ ረዘም ያለ ስለሆነ ሁሉንም select ለማድረግ A ብለን ኪቦርዳችን ላይ A በምነካበት ጊዜ edit mode ላይ እንዳለን ሁሉንም select ያደርግልናል ማለት ነው። እንዳትረሱ ኪቦርዳችን ላይ A በምነካበት ጊዜ ሁሉንም select ያደርግልናል። እዛው ምንድነው የምናደርገው? ማስረዘም ማስረዘም ማለት ሳይዙን በዜድ አክሲስ ብቻ እንትን ማለት ማለት ነው። ሁላችንም እኩል እንድንሆን size Z እዛ scale ኡን በሁለት unit ብናደርገው በቂ ይመስላል። ማለት ይህን እየሰራው ያለሁት በእኔ እይታ ነው ማለት reference image ላይ አይቼ በግምት ነው እና ሁለት አሪፍ ነው መሰለኝ። ከፈለጋችሁ የራሳችሁ ማስረዘም ማሳጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን basic ሞዴሉን ሰርተነዋል ማለት ነው የላሊበላን። ግን አሁን ላሊበላን አይመስልም፣ ምክንያቱም ላሊበላ ላይ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች አሉ እንደምታያቸው ጠርዞች ወጣ ወጣ ያሉ እና በጣም የሚያሳምሩት እንትኖች አሉት። እነሱን ነው የምንሰራው። ከላይ እንጀምራለን። መጀመሪያ የላይኛውን ቅርጽ ለመስራት ፎቶን ቀይረውን ለምሳሌ ይሄ ከላይ በደንብ ስለማይታይ ፋይላችን ውስጥ ገብተን ከላይ በደንብ የሚታይበት ፎቶ select drag እናደርገውና እዚህ ላይ እናደርገዋለን። replace ያደርገዋል ማለት ነው። zoom out ለማድረግ scroll down ወይም scroll up ብታደርጉ zoom out ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሽ ይችን ሰፋ ላርጋት አሁን የፈለግነው ይሄኛውን ቅርጽ ለማምጣት ነው። እሱን የምታመጡበት መንገድ ቀላል መንገድ ላይ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እንደው የምናደርገው የላይኛው face ኦቹን ወይም ደግሞ ቅርጽ መውጣት የፈለግንባቸውን face ኦች select እናደርጋቸዋለን። ሁሉንም ማለት ነው። አንዱን select አድርገን shift ነክተን ሁሉንም select እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። shift ካልነካችሁ select አያደርግላችሁም። shift መንካት እንዳትረሱ ሁሉንም select እናደርጋቸዋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው አሁን inset የሚባል ነገር አለ ወይም ደግሞ ይሄኛውን አሁን select ያደረግናቸውን ሰብስቦ ሌላ face መሀል ላይ ይፈጥርልናል ማለት ነው። ምን እያልኩ እንደሆነ አሁን ይገባችኋል። inset ለማድረግ ኪቦርዳችሁ ላይ I ወይም ደግሞ I በቃ Iን ስትነኳት inset ማለት ነው። ከዛ ማውዛችሁን ስታንቀሳቅሱት ታዩታላችሁ ማለት ነው። effect effect ኡ ምን እያደረገ እንደሆነ መጀመሪያ የምናደርገው እስከዚች አካባቢ እናደርገዋለን ማለትም አሁን የሰራን ከዚች እስከዚች ያለችው ነው። ከዛ ከዛ በኋላ ወርታች ስለሚወርድ extrude ነው የምናደርገው ቅድም ያደረግነውን by the way zoom ስታደረጉ focus ኡ መሀል ላይ center point ኡ እዚህ ጋር ካልሆነ የፈለጋችሁ ለምሳሌ እዚች ጋር zoom ማድረግ ከፈለጋችሁ እና ካልቻላችሁ alt ን እንደነካችሁ የ middle mouse button ኣችሁን የፈለጋችሁበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ከፈለግ እዛ ጋር ስነካው focus ኤን እሱ ጋር ያደርገዋል ማለት ነው። ካልገባችሁ ልድገምላችሁ። ለምሳሌ አሁን focus ኤ እዚህ ጋር ነው፣ እዚች ጠርዝ ላይ ነው። ግን የፈለግኩት እዚህ ጋር እንዲሆን ከፈለገ zoom ባረግ አይሆንልኝም። ስለዚህ alt እንደነከው middle mouse button እሱን ስነካት እዛ ጋር focus ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት የፈለግነው መሀል ላይ ከሆነ alt እንደነካው middle mouse button ን ስነካ መሀል ላይ focus ያደርግልኛል ማለት ነው። መሀል ላይ focus አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። mouse ላይ ላችሁ ሰዎች እዚች ጋ ያለችዋን hand በመጠቀም ራሳችሁ manually focus ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ focus ኡ ቺን ይዛችሁ ወደ መሀል አካባቢ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። እሻው የምናደርገው ይቺ ዝቅ ያለችዋን part extrude ነው የምናደርገው። E ም keyboard አችን ላይ ነክተን ወደ ታች ትንሽ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ዝቅ አድርጎልናል ማለት ነው። ቅርጹን እስኪይዝልን ድረስ ትንሽ ዝቅ እናደርገዋለን እስከዚህ ድረስ የመጀመሪያውን ቅርጽ ሰራ ማለት ነው። ቀጣዮቹ መገመት አያቅታችሁም ወይም ደግሞ ድጋሚ እንደግመዋለን ያሁን process ከታች ያሉትን face ኦች select እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ ድጋሚ inset እንላለን ወይም ደግሞ keyboard አችን ላይ I እነካና ይህን ያህል inset እናደርገዋለን። አሁን ያደረግነው ከዚች እስከዚች ያለችዋ መሀሏን part ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቀረው part ይችኛዋ ከፍ ትላለች ማለት ነው። ስለዚህ E እነካለን ወይም ደግሞ extrude እናደርግና ወደ ላይ ትንሽ extrude ከፍ እናደርጓለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ቅርጾች ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ድጋሚ ወደ ውስጥ ይሄን ያህል ያስፈልገናል። ስለዚህ አሁን select እንደሆኑ ወይም ደግሞ ካጠፋቸዋቸው እንደዚህ እነዚህን part ኦች select እናደርጋለን። ድጋሚ inset እንላለን። ከዛ reference አችን እያየን ምን ያህል inset መሆን እንዳለበት ይሄን ያህል እዛውን select እንደሆነ ይቺ የቀረችዋን ክፍተቷን እንሰራታለን። ወይም ደግሞ ወርታች ዝቅ የሚላለው ማለት ነው። extrude እናደርገዋለን፣ ትንሽ ዝቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሁሉንም እኩል ለማድረግ ሞክሩ። ለምሳሌ የዚህንና የዚህን ዝቅታ በራሳችሁ እይታ ዝቅ ለማድረግ ሞክሩ። ከዛ አሁን የቀረ ምንድን ነው? ይችኛዋ መሀል ላይ ያለችዋ መስቀል ነች። እሷንም ለመስራት አሁን እንዳደረግ ነው እነዚህን face ኦች select እነዚህን face ኦች select እናደርጋለን። ከዛ ድጋሚ inset እንላለን። አሁን ግን የምናደርገው ይህን ያህል inset እንለውና መሀል ላይ ያለችው መስቀል ወፍራም ስለሆነች እንደዚሁ እንዳልነው ከዛ scale እነካለን ወይም ደግሞ keyboard አችን ላይ S እነካና እናሳንሳታለን ማለት ነው። ከዛ extrude እንለውና ትንሽ ወደ ላይ ወይም ደግሞ keyboard አችን ላይ E ነክተን ወደ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ሁሉ effect የሰራነው በ extrude እና በ inset ነው ማለት ነው። እንዳትረሷቸው ሁለቱን effect ኦች inset ማለት ከ face ኦች ላይ ሰብስቦ ሌላ መሀል ላይ ሌላ ከነሱ አንጻር ሌላ መሀል ላይ face የሚሰራልን ነው። extrude ማለት ደግሞ ሌላ ተጨማሪ face ከዛ ጎትቶ የሚያወጣልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ብቻ ይሄን ሰርተናል ማለት ነው። አሁን ከ edit mode ወጥታችሁ ብታዩት ትንሽ የላሊበላ ቅርጽ መቶልናል ማለት ነው። እሺ አሁን የላይኛውን ቅርጽ ሰርተናል። በቀጣይ የምናደርገው ከጎን ከጎን ያሉትን stripe ቅርጾች ነው። እነሱን ለማድረግ በመጀመሪያ image እንቀይር። አሁን ይሄ ለላይ ከላይ ስለሆነ ከጎን ያሉት ስለማይታዩ፣ ቀጣይ reference image አስገባለሁ። ይሄኛው አሪፍ ይመስላል፣ አስገባዋለሁ። minimize ላድርገው። አሁን የምንሰራቸው እነዚህን ጠርዝ ጠርዝ ያሉትን ነው ወይም ደግሞ የጎን ነው። አሁን ከሰራነው ነገር በምንም አይለይም። በ extrude ነው የምንሰራው። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። loop cut የሚባል እሱን አሳያችኋለሁ። አሁን object mode ላይ ከሆናችሁ edit mode ግቡ፣ ወይም ደግሞ tab ስትነኩ edit mode ትገባላችሁ። አሁን የምናደርገው በመጀመሪያ loop cut የሚባል እናስገባለን። loop cut ማለት object አችንን ዙሪያውን መቁረጥ ወይም ደግሞ መስመር ማስገባት ማለት ነው። እሱን ለማድረግ keyboard አችን ላይ control እንደነካን R ን ብንነካ እና mouse አችን ብናንቀሳቅሰው ምንም click ሳንነካ እንደዚህ የት effect ኦች ያሳዩናል። ይሄ ማለት የትኛው part ላይ እንደሚቆርጥ ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ አሁን ዙሪያው መቁረጥ ስለፈለግኩ ማለት ከጎን መቁረጥ ስለፈለግኩ አግድም መስመሩ ሄጄ hover ሳረግ እነዚህ ቢጫ መስመር ያሳየናል ማለት ነው። ካንፈርም ለማድረግ click ስትነኩ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ወደ ላይ ወደ ታች ብታደረጉ የቱ ጋር ላስቀምጠው ይሄኛው ሉፕ ከት ይላችኋል። እላይ ጋር ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ታች ጋር ሊሆን ይችላል። አሁን የፈለግነው እላይ ጋ ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያውን መስመር ለመስራት ስለሆነ እላይ ጋ እናደርገዋለን። ወይም ደግሞ እዚህ አካባቢ ሄደን click ስንለው confirm ያደርገዋል ወይም ደግሞ እዛው ቦታ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋን ሰራን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሉብከት አስቀመጥን ማለት ነው። ቆረጥ ነው። አሁን የሚቀረን ሉብከት የቆረጥንበትን ይሄ ዙሪያውን ትንሽ ወጣ ማድረግ ነው። እሱ እንዴት ነው የምናደርገው? extrude በማድረግ ነው የምናደርገው። እሺ extrude ለማድረግ በመጀመሪያ face ኦቹን select እናደርጋቸዋለን። face select ላይ ካልሆናችሁ ሄዳችሁ ላይ ጋር face select ታደርጋላችሁ። ከዛ ዙሪያውን select እናደርጓለን። መጀመሪያ ሙሉን ዙሪያውን extrude ማድረግ ስለፈለግን እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም ሺፍትን ይዘን select ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ አለብን። ሌላ ቀለል ያለ መንገድ ላሳያችሁ select ለማድረግ ዙሪያውን ማለት ነው። Blender ላይ በጣም ቀላል መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ሙሉ select ማድረግ ከፈለግን የዚህም መስመር ከሆነ አንዱ ጠርዝ ጋር ሄደን Alt ን ነክተን ጠርዙ ጋር ሄደን click ከነካን ዙሪያውን automatically select ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም ቀላል መንገድ ነው። ብዙ ጊዜ ነው save የሚያደርግልን። አሁን ልድገምላችሁ። ጠርዙ ጋር ሄደን Alt ን ነክተን click ካደረግነው select ያደርግልናል። ወይም ደግሞ ይሄ ካልገባችሁ ወይም ደግሞ ካልፈለጋችሁ ሁሉንም ሄዳችሁ select ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኔ Alt ብዬ ሙሉን select እንዲያደርግልኝ ያደርጋለሁ። ከዛ ቅድም ያደረግነው extrude ነበር፣ ግን እዚህ ጋር extrude ብንለው አይሰራልንም። ምክንያቱም ሁሉም face ኦች ሞክሩት። ለማንኛውም extrude ስትሉት እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። ስለዚህ ወደ ሁሉም ወደ የራሳቸው face ነው extrude እንዲሆን ለምንፈልገው ወይም ደግሞ ወጣ እንዲልን ስለፈለግን ሌላ አዲስ መንገድ አሳያችኋለሁ extrude ለማድረግ ሙሉ select እንደሆነ ቅድም E ነው የነካነው። አሁን ግን Alt E ስነካ option ያመጣልናል። ከላይ ያለው extrude ማለት ቅድም ያደረግነው ነው። ግን አሁን የፈለግነው ከታች ሁለተኛውን ነው። extrude along normals የሚለውን በምነካበት ጊዜ mouse አችንን ብናንቀሳቅሰው ማየት እንችላለን። ሁሉንም በየአቅጣጫቸው extrude ያደርግልናል ማለት ነው። ቀስ አድርገን በትንሹ extrude እናደርገዋለን። ይሄን በሚያክል ማለት ነው። ከዛ click ማለት ትችላላችሁ። እዛ የመጀመሪያውን ጠርዝ ሰራነው ማለት ነው። ከዛ አሁን ሁለተኛውን ጠርዝ ወይም ደግሞ ይችኛዋን ጠርዝ እንሰራታለን ማለት ነው። ቅድም እንዳደረግነው process ነው የምናደርገውንም Control R እንላለን መጀመሪያ። ከዛ ሉብከት ያመጣልናል። ዙሪያውን እንደዚህ ሲያሳየን click እንላለን። ከዛ ትንሽ ጠጋ እናደርገውና መሆን ያለበት ቦታ ላይ ታችሁ click ትላላችሁ። ከዛ አሁን ምንድነው የምንፈልገው አሁን ሁለተኛውን ለምሳሌ አሁን የላይኛውን ነው cut ነው ድጋሚ cut አድርገን ነው face ማግኘት የምንችለው። ስለዚህ ድጋሚ Control R እንላለን፣ click እንላለን። ከዛ ወደ ላይ እናስጠጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንትን ታገኛላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሄዳችሁ face select አድርጋችሁ select ማድረግ ችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሙሉን select እናደርጋለን። አልትነክቺ እዚች ጋር ስነካ ሙሉን select ያደርግልናል ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ተሳስታችሁ ሌላ ነገር select ካደረጋችሁ ባዶ ቦታ ላይ click ስታደርገው ይጠፋላችኋል። ከዛ ዝች ጋ ሄጄ select አደርጋለሁ። ከዛ Alt E እንዳትረሱት አሁንም Alt E ስል ያመጣልኛል። ሁለተኛውን ወይም ደግሞ extrude face along normals የሚለውን እንነካለን። ከዛ አሁንም እንደዚህ ታገኛላችሁ። እዛውን ትንሽ ነው በጣም እናደርጋት። እዚህ አካባቢ በቂ ነው። ከዛ ይህን ይመስላል ማለት ነው። click እንለዋለን። አሁን ሁለተኛውን face ሰራን። አሁን ሶስተኛውን እንሰራለን ማለት ሶስተኛው ኤጅ እንሰራለን ወይም ደግሞ ሶስተኛውን ቅርጽ እንሰራለን። ድጋሚ Control R እንላለን። እዛ አስፈላጊ የሆነ ቦታ እዚህ አካባቢ ሄዳችሁ click ታደርጋላችሁ። ከዛ ድጋሚ Control R። አሁን እየፈጠንኩ ያለሁት የመጀመሪያዎቹን process ኦች እየደገምን ስላለን ነው። Control R እንላለን። ከዛ እነዚህ ሲመጣላችሁ click ትላላችሁ። ከዛ ትንሽ ከፍ ታደርጉታላችሁ። by the way ደግማችሁ click ካላችሁት ወይም ደግሞ እዛው ከቀረባችሁ Control Z Z Z በማለት መመለስ ትችላላችሁ። እሺ Control R እንላለን፣ click እናደርጋለን አንዴ። ከዛ ወደ ላይ ከፍ እናደርገዋለን። ከዛ እስከሚበቃው ድረስ click እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሄደን face select እናደርገዋለን። ከዛ ሙሉ edge ኦቹን select ሙሉ face ኦቹን select እናደርጋቸዋለን ዙሪያውን ማለት ነው። Alt click አድርገን ይሄኛውን select እናደርገዋለን። ከዛ Alt E የቅድሙን process ነው ደግሞ። ከዛ along normals ትንሽ ወጣ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሺ ይሄኛውን ይሄኛውን ይሄኛውን ሰራናውን። አሁን ይችኛዋን እንሰራታለን ማለት ነው፣ ይሄኛውን ዙሪያ። ስለዚህ Control R ከዛ click እናደርጋለን፣ ላይ ጋር እናስቀምጠዋለን። ዘ ፕሮሰስ ነው። Control R ከዛ ወደ ላይ ከሆነባችሁ እነዚህ እዚች ጋ ሄዳችሁ ፈልጉት ብቻ ከጎን እስኪመጣላችሁ click ታደረጉታላችሁ። ከዛ ትንሽ ከፍ እዚህ አካባቢ በቂ ይመስላል። ከዛ አሁን face select ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ ሙሉ face ኡን select ታደረጉታላችሁ። Alt ነክታችሁ click ስትነኩ ሙሉ face ኡን select ያደርግላችኋል። ከዛ በዚህም process Alt E face along normals ከዛ ትንሽ ወጣ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከ edit mode እንወጣለን። አሁን እዚህ ጋር object mode ሄደን object mode እናደርገዋለን። ይህን ይመስላል ላሊበላ። አሁን ግን እንደምታዩት ትንሽ ደስ አይልም እንትኑ፣ ምክንያቱም ጠርዞቹ እንደምታያቸው ደስ አይሉም ወይም ደግሞ ብዙም ሚያረካ እንትን result አይደለም የሰጠን፣ ምክንያቱም ኤጆቹ በጣም ሀርድ ስለሆኑ ወይም ደግሞ ሹል ሹል ጠርዝ ስላለው ነው። እሱን ለማስተካከል ወይም ደግሞ ለማሳመር አሪፍ መንገድ አለ። እዚህ ጋ ሄጄ ትንሽ የ image ኡን ከፍ ላድርገው። በዚህ በኩል ያሉትን ወይም ደግሞ modifier የሚባል ነገር እንጠቀማለን። modifier ማለት object ኣችንን በተለያዩ መንገዶች ለማስተካከል ወይም ደግሞ ቃሉ ቀጥተኛ ትርጉሙ ማስተካከያ ማለት ነው። modifier object ኣችንን select እንዳደረግን እዚህ ጋር እንመጣና የመፍቻ ምልክት ወይም ደግሞ modifier የሚለው እዚች ጋ እንደምታዩት ሰማያዊ ስነኳት አድ ሞዲፋየር የሚላል እዚህ ጋ እሱ ጋር ሄዳችሁ click ስታደረጉ drop down ወይም ደግሞ ወርታችሁ ይዘረግፍላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ የተለያዩ እንትኖች ታያላችሁ። በጣም ጠቃሚ ነገሮች ነው እዚህ ያሉት። ብሌንደር ላይ ብዙ ነገር መስራት የምትችሉባቸው ነገሮች ናቸው። ግን እነዚህም በሌላ tutorial አሳያችኋለሁ አንድ በአንድ። አሁን የምንፈልገው bevel የሚል modifier ነው። bevel ማለት ጠርዞችን ማሳመር ወይም ደግሞ curve ነገር እንደማድረግ ነው። bevel የሚለውን እነከዋለን። እዛ እንደምታዩት ትንሽ አሳምሮልናል። እንደምታዩት በጣም smooth የሆነ ነገር እንደሆነ አድርጎልናል። ግን የበለጠ ለማሳመር እዚች ጋር መታችሁ segment የሚለውን አንድ እንደሆነ ታያላችሁ። እሱም መጨመር ትችላላችሁ። ስትጨምሩት more smooth እና የሚያምር ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ያለውን ስለነዚህ መጨነቅ የለባችሁም። እዚህ ጋር መታችሁ እንዲሰበስብልን ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ እንዳያወዛግበን እዚህ ጋር። ስለዚህ ላሊበላ ሞዴላችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ምን ቀረን እዚህ ጋር እንደምታያቸው መስኮቶች ይቀሩናል ማለት ነው። መስኮቶቹን ለመቅደድ ለየት ያለ መንገድ ነው የምንጠቀመው ለመስራት መስኮቶቹን መጀመሪያ የምናደርገው ይህን የሚመስል object እንሰራና እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። ከዛ በሰራነው object መሰረት ይሄኛውን ላሊበላ ወይም ደግሞ ይሄ መስቀሉን በሱ መሰረት ቅርጽ አውጥቶ እንዲቀድልን ነው የምፈልገው። ምላችሁ ነገር አሁን ይገባችኋል። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? object ነው የምናስገባው። በመጀመሪያ ግን object ከማስገባታችን በፊት cursor ስለ cursor የሆነ ነገር ልበላችሁ። cursor ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ቀይና ነጭ ነጠብጣብ ነገር ክብ ነገር ነች። እሷ ማለት object ኣችንን ስናስገባ የሚፈጠርበት ቦታ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ spawn spawn የሚያደርግበት ቦታ ነው። ስለዚህ አሁን object ብናስገባ እዛች ጋር ነው የሚያስቀምጥልን። አሁን ደግሞ ላሊበላችን ስላለ object ኡ ይሸፈንብናል ማለት ነው። ምንም አይነት object ብታስገቡ ውስጥ ይገባብናል፣ ምክንያቱም መሀል ላይ ስላለች cursor ኧ። cursor ኧን ለማንቀሳቀስ እዚች ጋር መታችሁ cursor የሚል አለ እሱን ብነኩት እና የፈለጋችሁበት ቦታ click ብታደርጉ cursor ኧን ያንቀሳቅስላችኋል ማለት ነው። ወደ box select መመለስ እንዳትረሱ ሁል ጊዜ አሁን የምናደርገው ላሊበላችን ጋር ወይም ደግሞ መስኮቱ እንዲሆንበት የፈለግንበት ቦታ ላይ object እናስገባለን ወይም ደግሞ cube እናስገባለን ማለት ነው። እንደዛ ለማድረግ cursor ኣችን ጋር እንሂድና መስኮቱን ማስገባት የቱ ጋር የፈለግ ነው እዚች ጋ ነው መስኮቱን ማስገባት የፈለግነው። ስለዚህ እሱ ጋ ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከርሰሯ እዛ ቦታ ላይ ትሆናለች ማለት ነው። እየዞራችሁ ብታዩት እዛ ቦታ ላይ መስኮቱ የፈለግንበት ቦታ ላይ እንደተለጠፈች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ አሁን ወደ ቦክስ ሰሌክት መመለስ እንዳረሳ እንደዚህ አድርገን ባይዘዌ ከኒኩል እንድሰ መስራት ከፈለጋችሁ cursor ኧን በ Y axis መጀመሪያ እንድንጀምር ዋይ ባለበት ቦታ ላይ አድርጓት cursor ኧን። ማለት እንደዚህ ከሆናችሁ ከኔ እኩል ስለማትሄዱ ሳንቀሳቀስ በዚህ በኩል ብታደርጉት ይመረጣል። እሺ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ object እናስገባለን ወይም ደግሞ shift A በመጀመሪያ ከ edit mode መውጣታችሁን እርግጠኛው ነው ማለት edit mode ላይ መሆናችሁን እንዳልሆናችሁ እርግጠኛው ነው። ወይም ደግሞ tab tab tab ወይም ደግሞ እዚህ ሄዳችሁ edit mode object mode እና ሁል ጊዜ ማለት አሁን object mode መሆናችሁን እርግጠኛ ሁኑ። object ከማስገባታችሁ በፊት አሁን shift A ብለን object እናስገባለን ወይም ደግሞ cube እናስገባለን ማለት ነው። cube እናስገባለን። ከዛን አሁን የፈለግነው በመስኮታችን size እንዲሆን ነው። ስለዚህ S ብለን እናሳንሰዋለን ማለት ነው ትንሽ ይህን ያህል በቂ ነው። እዛ አሁን መስኮታችን ያለበት ቦታ እንዲሆን ትንሽ ከፍ እናደርጋታለን። የእናንተ ከፍ ካለ ችግር የለም። የእኔ ትንሽ ዝቅ ስላለ በዚህ G ብዬ ወደ Z አቅጣጫ ከፍ አድርጓለሁ ማለት ነው። እዛ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን focus ኣችን ላይ ጋር ስለሆነ እዚህ ጋር focus ለማድረግ alt middle mouse button ወይም ደግሞ እዚች ጋ ሄደን እዚህ ጋር focus እንድናደርግ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን focus ኤ እዚህ ጋር ሆኗል ማለት ነው። እሺ የምናደርገው አሁን በዚህ ከዚህ cube ተነስተን ይሄን መስኮት ሞዴል እናደርገዋለን። ስለዚህ ሞዴል ለማድረግ ሁሌ cube ኡን select እናደርገዋለን መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ጋር መተን edit mode እንገባለን፣ ወይም ደግሞ tab ብነካ edit mode እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን already ይችኛዋ cube ዋ እዚህ ጋር ስላለች የምናደርገው የላይኛውን part model ማድረግ ነው። እሱን ለማድረግ control R እነካለን፣ ወይም ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ loop cut ነው። ካልመጣላችሁ ወደ ጠርዝ አካባቢ ተጠጉ። እዛ click ትነኩና ማስጠጋት ትችላላችሁ። ነግሬያችኋለሁ፣ ከተቀረቀረባችሁ ወይም ደግሞ የተሳሳተ ቦታ ከነካችሁ control Z ብላችሁ ተመልሳችሁ ከኔ ኩል tutorial ኡ መቀጠል ትችላላችሁ። እዛ ወደዚች አካባቢ መተን click እንላለን ወይም ደግሞ loop cut ኡን እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። ከዛ ድጋሚ control R ብለን click እንላለን። ከዛ በዚህኛው በኩል እናስቀምጠዋለን። ከዛ አሁን ይሄን ያደረኩት ለምን እንደሆነ ይገባችኋል። አሁን ከዛ አሁን face select ላይ እንሄዳለን እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር select ስናደርገው ለብቻው face አመጣልን ማለት ነው። ቅድም select አያደርግልንም ነበር ማለት አንድ እንደ አንድ face ሆኖ ነበር። አሁን ግን ቆርጬው መሀል ላይ ያለችዋን ብቻ select ማድረግ እንድችል አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን extrude እናደርጓለን ትንሽ ወደ ላይ ከዛ ይሄን ያህል extrude ካደረጋችሁት በኋላ ድጋሚ extrude ወይም ደግሞ E e ነክታችሁ keyboard ኣችሁ ላይ ትንሽ ወጣ ይሄን ያህል ወጣ ካረጋችሁ በኋላ ኤስ ትሉና ወደ ዋይ አክሲስ ቅድም ዋይ ወደሞ በዋይ አክሲስ አድርጉት ያልካችሁ cursor ኣችሁን ከኔ እንዲ Y ወይም ደግሞ X ን ግራ እንዳያጋባችሁ ነው። ወደ Y አቅጣጫ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ይህን ይመስላል የመጣልን ቅርጽ። ከዛ ድጋሚ extrude እለዋለሁ። ትንሽ ወጣ እንዳለ ከዛ click ላለው ድጋሚ extrude ላለው እዛ ይሄን ያህል ወጣ ካረኩት በኋላ click አደርጋለሁ። ይሄን የሚመስል ቅርጽ መምጣት አለበት። ከዛ አሁን የላይኛው face select እንደሆነ እና ወደ Y አቅጣጫ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ያህል በቂ ነው። ከዛ ይሄን የመሰለ ቅርጽ ሊመጣላችሁ ይገባል ማለት ነው እናንተ አሁን መስኮታችንን ሞዴል አድርገነዋል። ከዛ አሁን ከ edit mode እንወጣለን ወይም ደግሞ ከዚህኛው edit mode እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን object mode ላይ ነን። select ማድረግ መቻላችን object mode ላይ መሆናችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። እሺ አሁን የምናደርገው ሌላ modifier ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ሌላ ድጋሚ modifier add እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ለምን እንደምናደርግ አስረዳችኋለሁ አሁን መጀመሪያ ላሊበላችንን select እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር የመፍቻ ምልክት ወይም ደግሞ modifier ነው የሚባለው እሱን ነከውና ቀደም bevel modifier add አድርገን ነበር። ድጋሚ ሌላ add ማድረግ እንችላለን። add modifier ስንል እንደ ቅድሙ ያወርድልናል። እዛ አሁን የምናደርገው boolean ይባላል። boolean ማለት ወይም መቁረጥ ወይም ደግሞ ማገናኘት ማለት ነው። አሁን የምንጠቀምበት ግን ለመቁረጥ ነው። እዚጋ ጋር እንደምታዩ difference ይላል። difference ማለት እንደ መቁረጥ ማለት ነው። አሁን የምናደርገው cube ዋ ይሄኛው ላሊበላችንን በዚችኛዋ object ቅርጽ አውጥቶ መቁረጥ ማለት ነው። አሁን ካልገባችሁ ሳርገው ይገባችኋል ምን ማለት እንደሆነ። እዚህ ጋር ኦብጀክት ሴሌክት እናደርጓለን። ላሊበላችንን በየትኛው object እንደሚቆርጥልን እዚህ ጋር መተን አንድ object ስላለን በቅድም የሰራናት ማለት ነው cube ወይም ደግሞ እዚች ጋር ይሄኛውን ነግታችሁ በዚችኛው object ስለሆነ select እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያደረግን ያለው ነው ይሄኛውን object በዚችኛዋ ድጋሚ በሰራናት የመስኮት ቅርጽ ያላት object ቆርጠህ አውጣልን እያልነው ነው Blender ን። ከዛ አሁን apply በምንልበት ጊዜ ቆርጦ አውጥቶልናል ማለት ነው። እሱን ለማየት ዝም ብዬ G ብዬ move አድርጌ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ቆርጦ አውጥቶልናል፣ ወይም ደግሞ ቅርጹን አውጥቶልናል የመስኮቱን ማለት ነው። በጎን ሆናችሁ ማየት ይችላላችሁ G ብላችሁ ለማንቀሳቀስ ብሞክሩ ቆርጦ አውጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ መስኮት ነው የሰራ ነው። ሙሉ መስኮቶች እንደዚሁ እያደረግን ይሄን process እየደገምን መስራት አለብን ማለት ነው። ያው ሙሉ መስኮት ከፈለጋችሁ። ስለዚህ አሁን ቀጣዩ መስኮት እንሰራዋለን። ግን አሁን የምናደርገው already ይህን object model ነው ድጋሚ ሞዴል ማድረግ አያስፈልገንም ማለት ነው። ራሷን move እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ አሁን የምናደርገው G ብለን እዚህ ጋር የፈለግንበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ እዚች ጋር አስቀምጠን ወይም ደግሞ ሁለተኛ መስኮት የፈለግንበት ቦታ ላይ አስቀምጠን ድጋሚ ድጋሚ modifier መጠቀም ነው ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርጋለን G እንላለን። ከዛ በ Y አቅጣጫ ትንሽ እናስጠጓዋለን። ከዛ G ብለን በ X አቅጣጫ እናስጠጓዋለን። ከዛ ትንሽ መለስ ስላድርገው በ X እዛ አሁን እንደዚህ ስላልሆነ መስኮቱ በዚህ በኩል ያለው rotate ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ rotate እንላለን rotate እንላለን። ከዛ ዜድ አክሲስ እንጽፋለን። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ዘጠና ዲግሪ ስለፈለግን እንዲዞር keyboard ኣችን ላይ ዘጠና እንጽፋለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ rotation scale እና movement ስታደርጉ ቁጥር ብጽፉ keyboard ኣችሁ ላይ በ unit መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሌ የምንጠቀምባቸው 90፣ 120፣ 270 እና 360 ዲግሪ ነው እና በእነዚህ በእንትኖች መጠቀም ችላላችሁ በ unit ኦች መጠቀም ችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አድርገን ትንሽ እናስተካክለው፣ ወደ X አካባቢ ትንሽ እናስጠጋው። በራሳችሁ እይታ የግድ እንደኔ የኔን መምሰል የለበትም። በራሳችሁ እይታ ወይም ደግሞ እናንተ ይመስላል በምትሉት አስተካክሉት፣ ወይም ደግሞ align መሀል ላይ ምናምን አድርጉት። ከዛ አሁን የቅድሙ ፕሮሰስ እንደግመዋለን። መጀመሪያ ላሊበላችን select እናደርጋለን። ከዛ add modifier እንላለን። boolean modifier የሚላለ boolean እነካለን። boolean ማለት ነግሬያችኋለሁ መቁረጥ ማለት ነው እንዳትረሱት። ከዛ object select እናደርጋለን። እዚች ጋር drop እነካና ይቺኛዋን የፈለግናትን ወይም ደግሞ ይቺ መቁረጫዋን ሰሊክት እናደርጋታለን። ከዛ apply እንለዋለን ማለት ነው። አሁንም እንደምታዩት ቆርጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዙሪያውን ይሄን process መድገም አለብን ማለት ነው፣ መስኮት ለመቅደድ ግን አሁን ቀላልና ፈጣን መንገድ ላሳያችሁ። አሁን ያደረግነው G እያልን ማንቀሳቀስ ነው። ሌላ ቀላል መንገድ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የፈለግንበት ቦታ ላይ ሄደን ለምሳሌ መስኮቱ እዚህ ጋር የፈለግነው cursor አችንን cursor select እናደርግና የፈለግ መስኮቱን የፈለግንበት ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን cursor አችንን። ከዛ እዚህ ጋር box select እንመለሳለን። እዛም እንደ የምናደርገው object አችንን ወይም ደግሞ እንዲሄድልን የፈለግነውን object select አድርገን ይችን object እዚህ ጋር ማድረግ ስለፈለግን select አድርገናት shift S እንላለን keyboard አችን ላይ። shift S ስትሉ እነዚህ list ኦች ይመጡላቸዋል አሁን የፈለግነው selection to cursor የሚለውን ነው። ወይም ደግሞ አሁን select ያደረግነውን ነገር cursor አችን ጋር እንዲወስድልን ማለት ነው። በጣም ቀላል መንገድ ነው። shift S ስነካ ነው ይሄ ይመጣልኝ ከዛ selection to cursor ስነካ ቀጥታ እዛ ጋ ወስዶ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ያው ቅድም እንዳደረግ ነው rotate ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ R እንልና በ Z አቅጣጫ ቅድም እንዳልኳችሁ unit እንጽፋለን እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ዘጠና ዲግሪ ዘጠና ብለን እንጽፋለን እዚህ ጋር። ከዛ የቅድሙ process እንደግመዋለን ማለት ነው። ላሊበላችንን select እናደርጋለን። add modifier እንለዋለን። ከዛ ድጋሚ boolean የሚል ሞዲፋየር uh, ሰሌክት ታደርጋላችሁ። እዚች ጋር መታችሁ cube አችሁን ወይም ደግሞ ይችኛዋን ነገር ላይ select ታደርጋላችሁ apply ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ጊዜ ደግምላችኋለሁ። uh, ከዛ ቀጣዩን ሙሉ እናንተ process ኡን ሰሩታላችሁ ማለት ነው። ምንድነው የምታደርጉት? ይችን select ታደርጓታላችሁ። ከዛ መስኮት የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ እዚህ ጋር cursor select አድርጋችሁ መስኮት የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ click ታደርጋላችሁ። ከዛ ይችኛው select እንደሆነች shift S ትላላችሁ። ከዛ selection to cursor የሚለውን የላይኛውን click ታደርጉታላችሁ። ከዛ አሁን እንደዚህ ይመጣላችኋል። R ትነኩና ከዛ በዜድ አክሲስ ወይም ደግሞ R ነክታችሁ Z ከዛ ትሄዱና ዘጠና ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ align ታደርጉታላችሁ እንደ እይታችሁ። ለምሳሌ ትንሽ ዝቅ ስላለ G ብዬ ወደ Z ትንሽ ከፍ አድርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ ላሊበላችንን select ኦ box ማድረግ እንዳትረሱ አሁን የረስቸው ነበር። box select ታደርጋላችሁ። ላሊበላችሁን ትነካላችሁ። add modifier ወይም ደግሞ እዚች ጋር መታችሁ add modifier ትሉታላችሁ። ከዛ boolean የሚል ትፈልጋላችሁ። boolean ከነካችሁ በኋላ object አችሁን select ታደረጋላችሁ። ይሄም select ማድረግ እንዳትረሱ cube ወይም ደግሞ እዚች ጋር መታችሁ ይችኛዋን select ታደርጓታላችሁ እዛ apply ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆርጦልናል ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት መስኮቶች ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን process አፈጥነዋለሁ። እናንተ ቀስ ብላችሁ ስሩት፣ ወይም ደግሞ ካልገባችሁ ተመልሳችሁ tutorial ኡን ደግማችሁ እዩት። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ እንደዚህ ይሄን process ሄጂ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሙሉ window ዎች ከፍቻለሁ። ካልከፈታችሁ ቪዲዮን pause አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ተመልሳችሁ እነዚህ መስኮቶች ጨርሷቸው ወይም ደግሞ ካልፈለጋችሁ skip ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እነዚህን window መስራት ከጨረሳችሁ በኋላ select አድርጋችሁ ይቺ መስኮቷን delete ማድረግ ትችላላችሁ። already window አችን አልቋል ማለት ነው። አሁን tutorial አችንን እየጨረስን ነው። የ part three ን እየጨረስን ነው። አሁን የምናደርገው ደረጃውን ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደረጃውን በቀላሉ ሰርተን ለዛሬ እናቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደረጃውን ለመስራት edit mode እንገባለን። አሁንም እዚህ ጋር መተን edit mode እነካለን። edit mode ከገባን በኋላ ከታችኛው ስለፈለግን ሁሉንም face ኦች select እናደርጋለን። እንደዚህ አድርገን shift ን ይዘን ሁሉንም face ኦች select እናደርጋለን። ከዛ focus ኤን እዚህ ጋር ለማድረግ alt እንደነካው middle mouse button ቅድም ያልኳችሁ ነገር እነዛ ሳረግ focus አደርጋለሁ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ብያችኋለሁ። አሁንም እየደገምኩት ነው። focus አችሁን ከታች ታደረጉና ትንሽ extrude ታደረጋላችሁ። መጀመሪያ ወደታች extrude ትሉና ይሄን ያህል ከወረዳችሁ በኋላ ሙሉ face ኦቹን select ታደርጋላችሁ። እነዚህን ቅድም የሰራነው process ለጠርዞቹ የሰራነው process ነው። ሙሉ select ለማድረግ Alt እንደነካው click ስነካ ሙሉ select ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ ቅድም የነካ ነውን Alt E ስነካ along normals የሚለውን እንነካዋለን። Extrude along normals። ከዛ ትንሽ ወጣ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሲሆን click እናደርገዋለን ማለት ነው። እዛ አሁን ደግሞ ትንሽ እንደዚህ ወጣ ያሉትን face ኦች ሙሉን select እናደርጋለን። እነዛ ለማድረግ Alt እንደነካን ይቺ አግድም መስመሯ ላይ click ስናደርግ ሙሉ select ያደርግልናል። ድጋሚ ወደታች extrude እናደርጋለን ይሄን ያህል። ከዛ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከነዚህ face ኦችም ድጋሚ extrude ነው የምናደርገው። ስለዚህ ሙሉ ዙሪያውን select እናደርገዋለን። እሱን ለማድረግ Alt እንደነካውን click አደርጋለሁ። ከዛ Alt E ስነካ ኤክስትሩድ ፌስ አሎንግ ኖርማልስ ሚል አለ። የቅድሙ process ነው፣ ማውራት አይጠበቅብኝም አሁን። እዛ ትንሽ ስናሰፋው እንደዚህ እንደሆን ታያላችሁ። ያው የደረጃ ቅርጽ እየመጣ እንደሆነ ታያላችሁ። እንደግመዋለን። አሁንም ጥግ ላይ ያሉትን መስመሮች Alt ም ነክተን click ስናደርግ ሙሉ select ያደርግልናል። ወደታች extrude እናደርጋለን። እዛ አሁን extrude ያደርግነውን face ኦች ሙሉ select እናደርጋለን። እዛ Alt E extrude along normals ደረጃ ይህን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ትላልቅ አድርጊያቸው ደረጃዎቹን ግን ያው ለማሳየት ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን save እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ፋይል ጋር ሄዳችሁ save as ወይም ደግሞ Control S ብትነኩ keyboard ኣችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ሚኑ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዛ እዚህ ጋር በቀይ የሚያሳያችሁ ምንም ስም እንዳልሰጣችሁት ነው። ወይም ደግሞ untitled ብሎ ነው save የሚያደርገው። እሱ ጋር click ታደርጉና ጠቃሚ የሆነ ስም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ላሊበላ tutorial tuto ላሊበላ tutorial ብላችሁ save Blender file ብትሉት already save አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም አይነት change አድርጋችሁ ብታደርጉ Control S ብትሉት እዚ ጋር ያሳያችኋል። save ነው የሚላችሁ already ስም ስለሰጣችሁት የነበረበት ፋይል ላይ save ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከ Blender ብትወጡና ከ Blender ብትወጡ ቅድም መጀመሪያ የመጀመሪያ tutorial ላይ እንዳሳየችሁ splash screen ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፋይል ብላችሁ open ብትሉት እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ የ Blender file ኣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ tutorial ላይ ይሄኛውኑ የሰራነውን ወይም ደግሞ save ያደረግነውን እንዴት እንደዚህ አይነት ቀለም እንደምንቀባውና lighting ኡ እንዴት እንደምናስተካክለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ ቀጣይ tutorial ድረስ ይመቻችሁ። እሺ guys ከ tutorial ተመልሰናል። ትንሽ ረዘም ያለና ከባድ tutorial እንደነበረ አውቃለሁ፣ ግን እንደተማራችሁበትና ከኔ እኩል አሪፍ ስራ እንደሰራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እምቢ ያላችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ከኔ ጋር ሊድ ያላችሁ ነገር ካለ comment ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ description ላይ የቴሌግራም account ኤን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ምንም አይነት ጥያቄ ልትጠይቁኝ አቢ አቢማቲ ነበሩ ከ Ethio Movie Maker። ቀጣይ part ላይ እስከምንገናኝ ድረስ